Салмаға менде мынандай бір сұрақ бар еді сіз заңгер ретінде жауап беріңізші тұрғын үй мәселесі жөнінде тұрғын үй мемлекеттен берілетін тұрғын үй иә мен мысалы тұрғын үй алатын кезек кезекте тұрмын кезекте yeah. Иә. тұрғаныма он жылдан асты иә yeah. кешегі күні ә, басшының орынбасарына қабылдауына кіріп сөйлестім осы жөнінде әкімнің орынбасары жаңағы тұрғын үй орталығының а, тұрғын үй инспекциясының басшысы иә. соның басшысына кіру мүмкіндік жоқ екен оған бірнеше ай бұрын жазылу керек екен қабылдауына солай ма мен мына ә. жазып бердім, аға ертең келіңіз дейді сондықтан мүмкіндік болмағасын жарайды орынбасары болса орынбасарына жазылайын деп сол кісіге қабылдауына жазылдым кірдім кірдім да сөйлестім осылай тұрғаныма он жылдан асты мен дұрыс санатта тұрмын ба менің алдымда қаншама адам бар олардың нешінші жылдан бастап тұрғаны белгісіз көрдіңіз ба менде сұрақ осы жерде сұрақ туындайды иә, yeah, иә. yeah. ол неге құпия ол неге құпия иә. еш жерде көрсетілмеген кімнің нешінші жылы кезекке тұрғаны жайында негізі осы өзі бақылайтын орындар бар ма осы кезек жөнінде бұл енді былай ата заңы бойынша мына американың бесінші президенті джефферсонның айтқаны бар конституция сендерге құқықтарды береді құқықтарды қорғау өздерің міндеттеріңіз саған құқық берілді өзің қорға міне енді саған құқық берілді Жағыда айтып осын болған жағдайды байың бірінші дәрежеде мүгедек болды үйдің пәтерінің кезегіне тұрды осылай осылай болды бәрі заңды жасалынды бәрінде заңды жасалынғаннан кейін саған міндетті түрде кезекке қою құжатын қолыңа беру керек қашан сен кезекке тұрдыңдар қандай себеппен ол ана бапта жазады қандай бап екенін я мүгедектікке туралы заң ба я басқа туралы заңдар ма я соттың шешімі ма үкімі ма бәрі жазылады жасады алдың құжатыңды қолыңа сен білуің керек неше адам тұр алдыңда саған есеп беруге міндетті ол ол ұнайды ұнамайды мен билігім бар билігім жоқ оны мен керек жоқ саған мен беруге міндетті берді сен білесің тіпті керек болса ана нені жаңағы пәтерге кезекке қойған адамдардың бәрін тізімінде талап етуіңе болады көрсет мен таныстырыңыз маған деп сен маған бер деп жатқан жоқсың мен қуынайын деп жатқан жоқпын маған кезектің тізімін беріңіз мен білуім керек сосын пәтерді алған бойда мен білемін аха мына жұмабай шығып кетті сәрсенбай шығып кетті аймангүл шығып кетті енді менің кезегім келе жатыр мен содан кезектің жылжып отырғанын мен білуім керек сезіп тұруым керек ал енді мен оны білмегенде мен қайдан білем? иә, иә. кім алды пәтерді не үшін алды қандай құжат ол бәрі құжатпен беріледі үйді де жай бере салмайды ана қаланың әкімі ма жаңағы тұрғын үй инспекция, үйдің инспекциясының бастығы ма мә аманғали саған үй беріледі мә сәрсенбай саған үй беріледі олай болмайды бәрі заңды құжатпен жасалынады себебі бәрі де мемлекеттікі мемлекеттікі мемлекет болса ол халықтың құлшылдығы мемлекетті халықтан жоғары қоюға болмайды міне сондан сен мен бәріміз қожайынбыз біз бәрін біліп отыруымыз керек есеп беру міндетті ұнатсын ұнатпас шаруаң жоқ саған есеп беру міндетті сен бәрін талап етуің керек үйдің кезегіне қойғанда сол үшін әдейі құрып отыр тұрғын үй инспекциясы орысша жилищная инспекция дейді тұрғын үй инспекциясы оның аппараты бар бастығы бар әрқайсысының телім теліне бөлінген тұрғындары жаңағы үй алуға тиісті деген сол не бойынша сен де бәрін біліп отырасың кез келген уақытта журналдар болу тіркеді сен қарауға құқығың бар ол ешкімді саған айтуға қай бастық болмады тіпті анау жоғарыдан тоқаев өзі түседі жоқ мынаны көрсетпеңдер мынаны қарамаңдар деді жоқ ол өзіңнің құқығың өзің құқығың болғаннан бітті әңгіме жабылды ешкім билік жүрмейді болса содан сен біліп отырасың так алдыңда неше адам кетті қадыров тағада қанша адам қалды сен кімнің артына керек тіпті сен алдыңда тұрған адамның аты жөнін де білуге саған үшін білуің керек аманбаев па міне аманбаевтың артында мен тұрамын аманбаев жоқ болып кетті маған неге жоқ болып кетті маған айтыңдар бұл қайда кетіп қалды ол сенің алдыңа қойып жіберген шығар артыңа қойса иншалла алдыңа қойып жіберуі мүмкін сол кезде сен таяқ жеп қаласың ал артыңда тұрғандарды сенің алдыңа қойған шығар ал ол ана аманбаев алға кетіп қалса онда сен аманбаевтың артынан еріп барамын дейсіңдер бұған не бересіңдер не бұны бірден ал онда дәлелдесін иә бұл міне аяқ астынан э, жаңағы жер сілкініс болды машинаның апатына түсті бүйтіп қалды сол бұған біз кезекші бердік деп оны бір жөн онда оның алдында адамның тізімін білуің керек сен сонда бұл жағдай жағдайда заң бар сол үшін тұрғын үй инспекциясы құрылды қадағалап отыр ол бәрін ол солар саған есеп беру міндетті барасың да бәрін білесің ал сонда саған ешқандай қазақша айтқанда құлағыңа лапшаны іліп шығарып салу құқығы жоқ демек кезекті тұрғын үй инспекциясы қадағалайды иә тұрғын үй инспекциясы қадағалайды себебі үйді әкімшіліктер де бермейді аудан әкімшіліктер тұрғын үй инспекциясының несімен есебімен береді барлығы бұлар тек шешім шығарады саған иә. міне мынандай кісіге ә, жұмағалиеваға мынандай міне үй мынандай жерде берілсін мынандай көлем мынандай мөлшерде деп болды бар істейтін нелері жақсы рахмет түсінікті иә олар деп ақшасын да шығармайды ақшасын ол нелер шығарады шығарады қаржы орындары салық орындары